kan Kaabah. Lah ketika Kaabah ini dibangun, namanya orang membangunkan capek. Terkadang Ibrahim itu mundur sedikit dari Kaabah, kemudian diperhatikan Kaabah itu entah mereng, entah apa kurang bagus, kurang siku, kurang apa gitu kan. Tukang kan kalau bangun bangunan pasti akan dilihat bangunannya. Dan selalu kalau melihat hasil bangunannya, Ibrahim berdiri di situ maka tempat berdiri Ibrahim memandang pembangunan yang sedang dibangun sekarang disebut Makom Ibrahim namanya Makom Ibrahim itu tempat Ibrahim melihat-lihat hasil bangunannya itu tidak jauh dari Kaabah. Makom Ibrahim Watahidumin min Ibrahim musolla ada Makom Ibrahim di situ dan ini awal cerita Makom. namanya lah ketika kemudian Ibrahim membangun Ka'bah rupanya kurang bahannya. Kurang batunya itu kurang. Maka Ibrahim kemudian memerintahkan Ismail untuk mencari batu. Dicari-cari batu enggak ketemu. Sampai akhirnya berjumpa dengan malaikat yang berbentuk manusia kemudian mengisyaratkan untuk membawa batu yang sangat putih bersih dan suruh dibawa ke bapaknya untuk batu sebagai batu terakhir yang diletakkan di Ka'bah. Ismail tidak tahu bahwa batu itu berasal dari sorga di bawah malaikat. Warnanya putih, bersih. Tapi Ibrahim tahu bahwa itu adalah batu Kan dia seorang nabi dapat wahyu. Maka Ibrahim pun kemudian meletakkan batu yang sangat putih bersih itu yang kemudian belakangan disebut Hajar Aswad. Kenapa yang tadinya putih jadi aswad? Kan awalnya putih batu itu, bersih. Sekarang jadi hitam. Maka Nabi memberikan alasan. Dulu batu itu putih bersih, tapi karena kesyirikan yang dilakukan bangsa Arab dan kemaksiatan yang menyebar di bumi, maka batu itu semakin hari semakin menghitam semakin hari semakin menghitam maka sudah tidak disebut lagi batu putih tetapi batu hitam dalam bahasa Arab disebut hajar aswad inilah cerita hajar aswad di sini ya. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi setelah kemudian Ka'bah terbangun dan sudah sempurna Maka Allah perintahkan Ibrahim untuk mengajak manusia haji menuju Baitullah Al-Haram. Karena sudah jadi Kaabahnya, maka diperintahkan oleh Allah untuk berteriak kepada manusia supaya mereka melaksanakan haji. Dan inilah cerita haji pertama. Ibrahim ketika itu bingung apa maksudnya. Manusia itu kan ada di belahan dunia, ada di Syam, ada di Jazirah Arab, ada di mana-mana. Bagaimana ngajak orang haji? Tentu harus safar memberitahu orang-orang yang ada di jauh sana kan, nun jauh di sana. Akan tetapi Allah mengatakan bukan begitu caranya. Cukup kau berteriak di samping Ka'bah. Aku yang akan menyampaikan suaramu ke telinga-telinga di seluruh dunia dan ini mukjizat Ibrahim mampu teriakannya bisa didengar satu dunia maka Allah berfirman wa adzin fin nasi wa wa adzin gimana alif ayatnya wa adzin ha wa adzin fin nasi yatika rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik ya. wa adzin fin di sini Allah perintahkan supaya adzin fin mengumumkan kepada manusia bil haji dengan haji ya tu karijan maka akan datang orang-orang yang berjalan wa ala kulli dhamirin ya'tin dan orang-orang yang berkendaraan min kulli fajjin amik dari seluruh penjuru dunia maka ketika Ibrahim berteriak kepada seluruh manusia satu dunia untuk haji maka teriakan Ibrahim masuk ke telinga-telinga manusia kemudian masuk ke hati manusia dari situlah Allah cintakan hati manusia untuk datang ke Kaabah ya. maka ketika itu Ibrahim pun mulai berdakwah di sekitar Kaabah setelah pembangunan Kaabah maka Allah takdirkan satu ataupun semua bangsa Arab mengikuti syariat Ibrahim. Tidak ada di zaman Ibrahim orang Arab yang melakukan syirik. Tidak ada. Satu orang Arab pun semua mentauhidkan Allah. Mengikuti ajaran Ibrahim dan dari situlah sejarah pertama Ka'bah diagungkan. Itulah sejarah pertama kenapa Ka'bah diagungkan itu. Karena Ibrahim mengajak orang untuk mengagungkan Ka'bah maka satu Arab semua mentauhidkan Allah dan mengikuti ajaran Ibrahim wattabi millata Ibrahim hanifa sampai akhirnya ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam wafat dan Ismail juga wafat Ismail menikah dua kali istri pertama akhlaknya buruk kemudian diceraikannya istri kedua dan ini pelajaran bahwa wanita yang buruk akhlak itu tidak disukai makanya seorang nabi pun menceraikannya baru istri keduanya soleha maka dari keturunan istri kedua Ismail inilah kelak sampai kepada Adnan Adnan sampai kepada Abdul Manaf Abdul Manaf sampai kepada Hashim, Hashim sampai kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib sampai kepada Abdullah dan dari Abdullah lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika seluruh orang Arab ini walaupun Ibrahim apa namanya sudah meninggal, Ismail sudah meninggal, tapi ajaran tauhid itu tidak hilang di negeri Arab sampai akhirnya datang seorang laki-laki yang disabdakan Rasul akan terburai ususnya di neraka karena dialah orang yang pertama kali merubah agama tauhid menjadi agama berhala siapa dia Amru ibnu Luhai catat Amru ibnu Luhai Amr bin Luhai orang pertama yang merubah agama tauhid di jazirah Arab itu. Namanya Amr bin Luhai kepala dari kabilah Khuza'ah namanya. Ada kabilah Khuza'ah, kabilah besar yang memimpin namanya Amr bin Luhai. Dulu Arab dipimpin oleh Jurhum kabilahnya Ismail kabilahnya istrinya Ismail namanya Jurhum sampai akhirnya kemudian terjadi perang besar antara kabilah Khuza'ah dengan kabilah Jurhum ini perang banyak orang mati Allah takdirkan Jurhum kalah kabilahnya istri Ismail ini kalah dikuasai oleh kabilah Khuza'ah sehingga yang memimpin akhirnya seorang laki-laki namanya Amr ibn Luhai tetapi walaupun demikian Amr ibn Luhai itu orangnya baik orangnya paling kaya dermawan suka ngasih makanan kepada orang haji mengagungkan Ka'bah memberi pakaian sendiri kepada Ka'bah sehingga orang-orang Arab sedikit demi sedikit akhirnya cinta dengan Amr ibn Luhai termasuk juga jurhum yang kalah perang itu lah karena jurhum itu sudah kalah sebagian mereka hijrah ke beberapa tempat sebagiannya masih tinggal di Mekah dan menguasai Zam Zam, maka kabilah Khuza'ah ingin menghancurkan betul-betul ekonomi orang-orang jurhum dengan cara apa menimbun Zam Zam. ditimbun Zam Zam itu supaya orang-orang jurhum tidak punya ekonomi dari penjual belian air Zam Zam itu betul-betul dikubur oleh kabilah Khuza'ah itu dari sila sejarah hilangnya Ka'bah hilangnya Zam-Zam kenapa? karena dikubur oleh kabilah Khuza'ah untuk betul-betul menghancurkan kabilah Jurhum maka Arab dikuasai Jurhum ketika itu karena sudah tidak punya ekonomi, ekonomi lagi mau jual air sudah tidak ada airnya Jam-jamnya sudah dikubur ya. Sampai akhirnya setelah betul-betul Khuzah berkuasa dipimpin oleh Amr ibn Luhai ini dan Amr Luhai dengan akhlaknya dengan kebaikannya dia mampu merangkul orang-orang maka dicintailah Amr ibn Luhai ketika itu oleh bangsa Arab sampai suatu ketika Amr ibn Luhai ini safar dalam sebuah hajat dari Mekah ke Syam ketika sampai di Syam maka lewatlah di sebuah kabilah namanya Mamalik kabilah Mamalik yang ada di Syam kabilah Mamalik ini penduduknya penyembah berhala penyembah berhala musyrikun yang ada di Syam itu sementara orang Arab itu muwahidun lah Amr bin Luhai ini dan juga bangsa Arab tidak pernah mengenal agama penyembah berhala tidak pernah disentuh berhala cuman asumsi daripada Amr bin Luhai ini karena Syam adalah biladul anbiya negerinya para nabi banyak ribuan para nabi diutus di Syam maka dikiranya ajaran penyembah berhala oleh Amr ibn Luhai itu adalah ajaran yang hak ajaran yang benar maka mulailah dia belajar menyembah berhala ketika sampai di Syam ketika pulang dari Syam maka dia sudah terpengaruh tu dengan agamanya para penyembah berhala yang ada di Mamalik di Syam itu maka pulanglah Amr ibn Luhai bawa oleh-oleh patung besar namanya Hubal patung Hubal itulah patung pertama yang dibawa oleh Amr ibn Luhai bawa Hubal dia dari Syam menuju Mekah sampai di Mekah diletakkan di Kaabah dan dia mengajak manusia untuk menyembah berhala disinilah pertama kali sejarah orang Arab kembali menyembah berhala padahal ratusan tahun mereka mentauhidkan Allah sejak zaman Ibrahim zaman Ismail dan keturunannya sampai datangnya Aman bin Luhai dia pula orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim di jazirah Arab Makanya Rasul mengatakan Inni ra'aitu amrabna luhayin finnari yajurru am'a'ahu Aku melihat Amr ibn Luhay di neraka terburai ususnya fa innahu awwal man ghayyara dina Ibrahim karena dia orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim maka setelah kemudian Khubal dia ke Syam lagi bawa lagi patung yang lain bawa lagi patung yang lain akhirnya lama-lama patung itu diproduksi oleh penduduk asli sendiri maka keluarlah macam-macam patung dan yang paling besar ada Hubal, ada Manat, ada Uzza, ada Lata itu akhirnya patung-patung inilah yang kemudian dikenal di Jazirah Arab Lata, Uzza, Manat, Hubal makanya disebutkan dalam Al-Quran ya, tentang patung-patung ini ya. lah setelah kemudian kesyirikan mulai menyebar di jazirah Arab mulailah kemudian orang Arab itu disukakan belajar perdukunan dari orang-orang Yahudi belajar ilmu sihir ilmu ramal gitu ya maka menyebarlah banyak perdukunan di jazirah Arab itu di zaman itu dah kesyirikan di mana-mana, perdukunan di mana-mana. Sampai akhirnya dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam dari Adnan, kemudian Abdi Manab, kemudian Hashim, kemudian Abdul Muttalib. Di sinilah cerita kakeknya Rasulullah. Sampai kepada Abdul Muttalib. Di masa Abdul Muttalib ini, kita tahu bahawa diaman itu ada seorang raja yang berasal dari Ethiopia. Namanya Abrahatul Asram. Abrahatul Asram. Abrahah. Kenapa disebut Asram? Karena hidungnya hilang, enggak punya hidung. Karena ditebas pedang hidungnya itu jadi rata dengan dengan apa namanya muka maka disebut asrom orang yang enggak punya hidung ya ya punyalah hidung ya cuman maksudnya ditebas jadi apa terlalu pesek gitu ya maka disebut asrom ya jadi abroha lah abroha ini sebenarnya dia orang Ethiopia orang Habasha diutus oleh raja Ethiopia yang namanya Najashi tapi bukan najasi yang terakhir yang masuk Islam namanya Ashamah ibn Afjur bukan najasi ini najasi sebelumnya ya. jadi mengutus dua jenderal ketika itu namanya Abrahatul Asram dan Riyadh untuk membawa pasukan besar dari Ethiopia menyeberangi lautan dan menghancurkan Yaman di zaman Abdul Muttalib itu Kenapa? Karena ketika itu di Yaman banyak orang Nasrani yang ditindas oleh seorang raja zalim namanya Zunuas. Jadi ada perkampungan Nasrani di Yaman yang ditindas oleh seorang raja zalim yang masuk Yahudi namanya Zunuas. Zunuas kalau ada seorang raja diawali dengan kalimat dhu berarti raja itu dari Yaman seperti Zul qarnain dari Yaman ya la dhunwas ini dia zalim memaksa orang-orang itu untuk masuk Yahudi kalau tidak dibunuh dibunuh raja zalim dia ngaku Tuhan sama dengan Fir'aun sama dengan Namrud dan dia punya tukang sihir sampai akhirnya ketika dia membantai dengan membakar 20 ribu rakyatnya hanya karena murtad dari tidak mau menyembah dirinya yang dikenal dalam Al-Quran kisah Ashabul Uhdud Kutila Ashabul Uhdud An-Nari Zatil Waqud Idhum alaiha kuud Wahum Ala Ma Yaf'aluna Bil Mu'minina Syuhud Wa Ma Naqamu Minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid dalam surah al-buruj itu ada kisah ashabul uhdud ini kisah ashabul uhdud ini adalah kekejaman raja namanya dhunwas karena membakar hidup-hidup rakyatnya yang tidak mau sujud kepada dia dengan cara dibuat parit api dimasukkan di situ sampai Ibnu Katsir menyebutkan 20 ribu nyawa melayang dan semuanya Nasrani Nasrani yang masih berpegang dengan syariat Isa bukan Nasrani seperti sekarang ya, yang menuhankan Isa lah sementara Ethiopia itu negara Nasrani terbesar setelah Syam makanya ketika kemudian orang Nasrani ditindas di Yaman marah ini orang-orang Ethiopia ini ngirim pasukan dipimpin oleh Riyad sebagai kepala pimpinannya dan wakilnya Abrahatul Asram diserbulah negeri itu sampai terbunuh Dunuas akhirnya Yaman dikuasai oleh dua jenderal yang dikirim dari Syam pertama namanya Dunuas yang kedua namanya Abrohatul Asram lah daerah itu disebut Nejron daerah itu disebut Nejron jadi ada daerah Nejron itulah tempat pembakaran yang dilakukan kekejaman oleh Dunuas itu namanya Nejron diserang Najran maka dikuasai oleh Dhunwas dan juga Abrahatul Asram lah karena kemudian sudah dikuasai tidak mungkin ada dua jenderal yang berkuasa bersiasatlah Abroha kemudian membunuh Riyad jenderal pertamanya dibunuh oleh Abroha supaya dia jadi pemimpin dan itu politik siasatnya matilah Riyad dibunuh Abroha maka Abroha betul-betul menjadi pemimpin tunggal di negeri Najran Yaman dan menguasai wilayah Yaman akhirnya dia jadi rajanya di situ sampai pada waktunya namanya Abroha itu orang Ethiopia tentu adat istiadatnya beda dengan orang Arab Abroha ini heran kenapa orang Arab suka ke Mekah suka haji suka umrah mengagungkan Ka'bah sementara tidak ada tradisi seperti ini di Ethiopia sana maka berfikirlah untuk membangun kanisa gereja termegah saat itu yang terbuat bahan bakunya sebagiannya dari emas gereja megah tujuannya Abraha supaya gereja itu menjadi pengalih kiblat dari Mekah menuju gereja dia ngajak orang Arab sudah nggak usah ke Mekah lagi ke gereja ini saja gitu maksudnya Tapi Abu Abraha tidak paham keterikatan hati-hati orang Arab dengan Mekah. Kuat sekali, tidak bisa. Gereja sudah jadi pun tak mau juga orang Arab datang ke gerejanya. Yang ada orang Arab marah. Sampai ada anak muda dari kabilah yang dekat dengan Mekah. Jalan kaki dari Mekah ke Son'a hanya untuk buang hajat di gereja itu. Diletakkan kotoran di situ, kemudian dikirim surat bahwa engkau tidak mungkin mengalahkan kaguan Kaabah marahlah Abroha dengan perbuatan anak muda itu dan ingat ini kan Islam belum ada kalau Islam tidak boleh ada gereja kemudian berak sembarangan di gereja tidak boleh ini yang dilakukan orang musyrikun di zaman itu maka marah Abroha dikirimlah pasukan besar dengan tentara gajah ada yang mengatakan gajahnya itu cuma 6 ekor ada yang mengatakan delapan ekor tapi karena orang Arab tidak pernah melihat gajah maka perangnya disebut perang gajah berangkat tuh Abroha dari Yaman dengan pasukannya dengan dia naik satu gajah yang besar yang disebut dengan Mahmud kemudian berangkat menyerang Mekah bukan untuk berperang hanya untuk menghancurkan Kaabah saja tetapi Ketika sampai di sebuah tempat namanya Wadin Muhassir, situlah Allah Subhanahu Wa Taala azab Abraha sehingga Allah katakan alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfi maqul turun ayat ini mengkisahkan bagaimana Allah mengadab Abrahatul Asrab karena kelancangannya. Maka setelah Abrahah kemudian mati dan pasukannya, maka kemudian perang itu disebut perang gajah 50 hari 50 hari setelah perang ini maka lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam jadi rasul itu lahir 50 hari setelah perang gajah Makanya kalau identitas Rasul yang masyhur dalam sejarah-sejarah lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah karena lahir 50 hari setelah tragedi perang gajah. Ini diantara sejarah singkat sebagai mukaddimah nanti besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.